Miarahaba antsika rehetra tompokilasy tompokovavy amin'ity sabotsy alina ity ary tonga soa ianao ato anatin'ny fandaharana l'invité du jour. Manasa antsika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia araraotina ihany ny fanentanana antsika Malagasy mpiray tanindrazana amin'ny fampiasana an'ity kasobosy ary vava orona ity. Tsara ny manamarika antsika tato anatin'ny herinandro izay Mpianatra. Izay ny tretratretra tsy aritra miisa telo nivahintsika ho amin'ity alina ity ry zareo eo anivon'ny farmasiana izany vahintsika voalohany raisintsika am-pitiavana Andriamatoa Rakotomalala Tantely izy dia filohan'ny holafitry ny farmasiana eto Madagasikara miarahaba anao tompoko ary manasa anao handroso anaty efitrano Miarahaba anao Ramatoa Muriel Andry Amisa ary misaotra anao ihany koa nanaiky nasainy ny fandaharana L'invité du jour eto amin'ny Raha TV Madagasikara ho an'ity alididiko. Miarahaba anao Gasikara dia miarahaba ihany koa ny mpijery antsika any an-tokantrano rehetra. Mankasitraka tompoko vahintsika fahatelo sady farany Andriamatoa Feno Emile izy indray dia Président Régional ny Ordre pharmacien Antsinanana, tonga soa eto Antananarivo ianao ary manasa anao handroso anaty efitrano. Miarahaba anao Président dia hanterina, tonga soa eto Antananarivo ary faly ny fanaritavanao eto amin'ny fandaharana Invité du jour tompoko. Miarahaba anao Gascar ary miarahaba koa an'ireo. mpijery televiziona lavitra na eto Madagasikara na any ivelany. Mankasitraka indrindra tompoko. Araka izany dia asaina am-pitiavana isika rehetra hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ho amin'ity alina ity. Araka izao hitantsika izao dia hifantoka bebe kokoa tsika ao amin'ny tontolon'ny fahasalamam-bahoaka anaty ny ady hevitra fantatrao tsara fa anisan'ny niteraka ady hevitra teto amin'ny firenena ny mahakasika ny tolo-dalàna izay nataon'ny solomamoakan'i Madagasikara Voninahitry Jean Eugène Anisan'ny solombambahoaka izay manolotra tolo-dalàna mahakasika ny resaka toby mpanafody izay misy eto Madagasikara eto ny teraka adihevitra izany na teto anivon' ireto holafitry ny farmasiana ireto na teo anivon'ny mpisehatra amin'ny toby mpanafody eto Madagasikara. Heverintsika fa adidy ny hiakaran'izy ireo eto izay tena isaorako anareo mihitsy nanaiky ny fanasana satria efa nisy ny fanazavana izay noentin'ny solombambahoaka. izany atao hoe farmasiana teto amintsika izany, hatramin'ny taona firy no niorina, hatramin'ny taona firy nanomboka nisy holafitra ary inona no mety ho heverintsika fa anjara asan'izany eto amin'ny firenena tompoko? Ya, misaotra tompoko. Ny holafitry ny farmasiana moa izany dia nitsangana rehefa nanomboka nisy farmasiana maromaro teto Madagasikara. Tamin'ny andron'ny Fanjanahantany efa nisy farmasianina fa saingy farmasianina vahiny fa ny tena hoe ho lavitra ny farmasianina malagasy a! taoriana kely ny taona enimpolo tany ho any no nanomboka nijangana ny ho lavitry ny farmasianina. Amin'izao fotoana izao a! dia misy eo amin'ny dimy dimampolo sy telonjato eo izany ny farmasianina miasa eto a Madagasikara ary raha ohatra farmasia indray no resahana dia misy fitopolo sy roanjato eo ny farmasia eto Madagasikara. Ny zava-misy dia misy ny farmasiana, misy ny farmasia fa marina fa mbola tsy ampy, tsy mahenika ny firenena izany ny farmasia na ny farmasiana. Izay tompoko ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tena ankasitrahana ianao, ilaina ny hahafantarana an'izay, misy tanora izao eto raha ambaindaininy fotsiny resahantsika, inona moa izany no mety ho anjara asan'izany eo amin'ny atao hoe tontolon'ny fahasalamam-bahoaka tompoko. Misaotra Gasikara. Izay tanora farmasianina moa izany an, dia mizara roa ny ny ny fianaranay an. Misy ny ireo avy any an-dafy ary misy ireo sortant eto Madagasikara. Efa manana faculté de pharmacie ny. eny Ankatso, efa i projet hiorina hiaraka amin'ny fanjakana izay, dia izahay jeune pharmacien dia manana anjara asa ho relève ao anatin'ny asanay, izay izany no omena ny andraikitra any aoriana, anisan'ny mikajy ihany koa ny hasin'ny fiasa ny profession anay. dia ataonay hoe mandray anjara lehibe ao anatin'ny structure ny système de santé izahay satria anisan'ireo izay hanangana sy hikirakira an'izy io ihany. Mety misy maha samy hafa ny atao hoe jeune pharmacien sy ny pharmacien normal ve? Tsy tena hoe misy maha samy hafa fa natao fotsiny hoe izahay ilay tanora, ilay relève. Tsy dia tena misy hoe critère be hoe maha samy hafa anazy fa. Mitovy ihany izany ny anjara asan'ireo izany mifandray fotsiny tanora ndray efa ataontsika hoe mahatrika efa raha mitodika kely ato amin'ny président Emile isika isan'ny ady hevitra amintsika mifampiresaka izany ny amin'ny hoe nandalo fianarana manokana ianareo izany hoe rehefa eny amin'ny sehatry ny asa izany nareo dia tsy mianona fotsiny ve amin'izay atao hoe fivarotana fanafody aho fa inona no mety ho tombony na mihoatra raha oharina aminareo izany izay mpivarotra fanafody eny amin'ny tobim-panafody tsotra samy mivarotra izany ianareo fa ianareo kosa nandalo fianarana ka inona no mety ho mahasamihafa na hoe tombony mihoatra anananareo izany amin'izay hoe mpivarotra fanafody Antonony eny amin'ny tompompanafoja io tompoko. Misaotra nanome fitenenana Gasikara. Alohan'ny hamaliko an'ilay fanontaniana aloha dia ampiako kely ilay resaka ny zandry vaviko ity. Ny fianarana izany nisy tamin'ny voalohany tany dia mpianatra nalefa nanomena bourse. Na dia ny anatitrantaniny ivelany dia anisan' ny profit an'izany moa izany izay an, dia io izany an miaha ilay fotoanam-pianarana izany somary lavalava izay an, raha ohatra kajiana amin'ny hoe am-bolana izany izy dia somary eo amin'ny hoe soixante mois izany izay no mianatra, dia nefany an raha ohatra ka hoe ampitahaina amin'ilay fanontanianao teo hoe Ahoana par rapport amin'le reo depot? Ny depot an de telo volana no ampiofanina. Zay mampiofana azy an misy cadre io, miala tsiny ah raha ohatra ka manao vary amin'anana kely satria le message zany no tena tsara tafita an. De ofanina zany izy, fa misy protocole omen'ny DPLMT, DPLMT moa zany an de. Sehatra ao anatin'ny Ministera mikarakara ny Laboratoire sy ny Médecine traditionnelle, dia izy izany mikarakara an'ireo fanomezana autorisation an'ny Dépôt. Dia rehefa vita izany ilay fiofanana aty aminay aty dia mahazo an'io autorisation izy. Dia io fiofanana io tsy mitovy na dia kely satria rehefa manao an'ilay fiofanana izany na izay voaofana eto any ivelany Satria tsika mantsy tam voalohany misy hoe bourse maripay a, satria eto Madagascar manana hoe chance tsika zany e, hoe nisy nianatra tany Chine, nisy nianatra tany URSS, nianatra tany any Roumanie, tao an Afrika, Algerie, Senegal, nisy aza lasa tany Cuba. Dia manana richesse be izany isika amin'izany hoe sehatra farmasia izany. Izany hoe manana traikefa maro karazana, ny an'ny Rosiana, ny an'ny Sinoa, ny an'ny Vazaha, ny an'ny, dia io izany ny entina miaraka eto. Dia nefa ny ankizy vao nampianarina eto Madagasikara tsy latsaka an-danja mihitsy amin'izany satria. Reo professeur tsika ireo nampianatra anreo ary ni adaptena tsara amle fianarana eto Madagascar tiako lazaina amzany zo zay zao tam nianatra tany velany de mianatra champignon ty nge tsy ilaina izany de tsy ilaina firy zany tsika mahafantatra momba anzany fa ni adaptena tsara amin'ny filan'i Madagasikara ireo jeune antsika ireo ary mahavita ary mahatana tsara an'izay pharmacie izay. Vita izany ilay fianarana enin-taona dia mbola manao assistana anga ireo e. Manao assistana izy an, izay hoe any amin'ny pharmacie sur le terrain dia miaraka miaina amin'ilay hoe entreprise amin'izay izy. hoe fitantanana an'ilay orinasa, fitantanana an'ilay mpiasa dia manao an'ilay pratique andeha akay satria io mantsy ao amin'ny pharmacie ny asa voalohany nge ka mandray olona e, miserasera e, zay no tena asa voalohan'ilay eo, le partie technique zany hoe médicament, pathologie zany an, enarana théorique zany. Fa le en vrai pratique a, le eo am comptoir eo a, iny a atao amin'ny assistana manao an'iny. Dikan'izany zany a, reo farmasiana notaizentsika teto, tongo teto reo a, adapter tsara amin'ny sehatra sy ny asa eto Madagascar. Fa nanomboka oviana zany, nanomboka hoe nisy teto an-tanindrazana ihany no nianatra? Fa tsy le tany ivelany intsony. Nanomboka tamin'ny taona firy iny? Tamin'ny taona deux mille cinq nisy volonté-mpanjakana zany e, hoe ajanona angamba ny mandefa bourse satria le mandefa bourse mantsy mandeha ny ankizy an, dia misy afaka misy tsy afaka dia le rendement amidiny miverina avy any zany an toa tsy betsaka loatra dia tamin'ny deux mille cinq zany nanokatra an'le mention pharmacie ao anatin'ny faculté de médecine. Dia tsika zao an efa amle hoe promotion d'entrée efa dixième promotion tsika zao fa am promotion de sortie an ana huitième promotion de sortie tsika zao. Eny ary mazava tsara mihitsy izay zavatra ifampiresahantsika izay an zany na tsy zany izany fa te hanontany kely aloha za eo amle fomba fiasa ihany an pharmacie anakiray midika misy pharmacianina iray ve ao anatiny? Sa ohatrohatry ny ahoana le fomba fiasan'le izy an? Mety misy farmasia iray ve? De farmasianina na farmasia roa? De farmasianina iray ihany ny tompon'ireo sa ohatra ireny olona tazanay mivarotra eny amin'ny farmasia ireny ve farmasianina daholo? Zay angambany no fanontaniana manitsy an'le izy. Betsaka kely angamba ny fitenenana. Ity asa ity izany dia asan'ny fahasalamana izy ity. Amin'ny maha asan'ny fahasalamana azy izay, izay no mahatonga an'ilay hoe farmasianina anankiray dia farmasia iray no iasany. Tsy misy mihitsy izany farmasianina hoe manana asa marobe izany. Izay mantsy dia. Foto-kevitra fototra, lalina, ilazana ihany koa fa izy ity tsy resaka tsy resaka fitedavana ny fototra, tsy resaka fifaninanana na resaka raha resaka hoe business izany e, fa resaka fahasalamana. Maninona moa no no izay no fipetrany? Mametraka an'izay mihitsy ny lalàna, ny anton'izay dia hoe satria ny fanafody tompoko tsy entam-barotra. Raha hitam-barotra izy mantsy a, dia mahazo mivarotra doly angamba ny olona rehetra rehetra, dia ny zava-dehibe dia vola sy ny tombom-barotra fa tsy izay a ny asan'ny farmasianina. Mametraka tsara ny lalàna ity code de la santé ity izany, mametraka tsara mihitsy hoe hevitra fototra ny fanafody a dia natao a hitsaboana, ilaina hitsaboana. Ka noho ny maha saro-pady ny fanafody izay a, dia omena ny farmasiana ny andraikitra izay napetraky ny lalàna, lalàna ao anatin'ny code de la santé izany izay zavatra izay. Fa ilay olona miakanjo fotsifotsy rehetra hitanay ao anaty farmasia mivarotra ireny ve farmasiana avokoa? Izay no fanontaniana. Ny apetraky ny lalàna izany dia hoe tsy maintsy misy farmasiana iray. Izay vao misokatra ny farmasia iray. Ary raha tsy hisy intsony ary ny farmasianina izay no maha holafitry ny holafitra, raha tsy ao intsony ilay farmasianina, sanatria izany hoe maty io farmasianina io, na hoe tsy ao izy fa lasa nifindra toerana, izay asan'ny holafitra ny miteny hoe an, tsy hisy intsony an, tsy an, dia misy misy fanakatonana na mitady farmasianina, asaina mitady farmasianina io farmasia io. Misy asa maromaro an tena atao ao, inona moa ny asa maromaro atao ao an, ny fandraisana ny marary izany, izay ny hitan'ny olona izany moa rehefa mankany amin'ny pharmacie hoe iza ary no mandray anà, fandraisana ny marary. Ilay fandraisana ny marary io an dia fanamarinana tsara hoe tena Inona ny fanafody ilain'ilay olona? Inona ny torohevitra ameko an'ity olona ity raha tonga ato amin'ny farmasia? Ary voaofana amin'izany, ny farmasianina dia manana adidy hampiofana izany ny mpiara-miasa aminy. Izay ny hita eo anoloana izany. Fa any Farany, misy asa lehibe koa ao Far ao izany. Back office hozy izy ny fomba fiteny, fa ny asa any Far any dia fanafody tsy maintsy Ara-kalitao, fanafody tsy maintsy nazahoana alalana, tsy hivarotra fanafody lany daty mihitsy ny farmasianina satria zany ny zany ny mampiasa amin'ny fahasalamana azy zany e! Raha ohatra ka ny marary anakiray tsy tokony homena an'ilay fanafody dia eo ao ny andraikitry ny farmasianina hiteny hoe ndana ianao aloha mankany amin'ny dokotera satria aleo zahana ny fototr'aretina mahazo anao Dia indraindray misy sorena ny olona hoe aa ka za anie fanafody no ilaiko kanefany amin'ny maha fahasalamana azy izay miara miasa izany ny dokotera sy ny farmasiana. Fifantentenena hoe manao fizana fizaham-pahasalamana ve izany ny farmasiana satria ianao zao sao teo ny resaka hoe mandray ny marary fa raha misy tsy marary nefa mitondra ordonnance fotsiny izy ny andehanany any izay no somary tsy azoko ela raha. Eo izany misy zavatra kely Tena mahasamihafa ny dokotera sy ny farmasianina. Ny dokotera tompoko a no mizaha ny marary, dokotera mizaha marary. Fa ny farmasianina tsy tsy mizaha marary, izany hoe farmasianina izany tsy hiteny mihitsy hoe mandrosoa ianao ato amin'ny cabinet-ko ato dia hizahana azy, asory ny akanjo. Izay mantsy ilay hoe mizaha marary, ny dokotera no manao an'izay. Fa ny. Raha ohatra ka tokony ho any amin'ny dokotera izy dia hanome torohevitra ny farmasiana hoe ndana mankany amin'ny spesialista na ndana mankany amin'ny dokotera. Mitombina izany afaka manome torohevitra ho an'ny mpividy na ny client izany ny farmasiana izany. Fa nisy an'ilay hoe mpiara-miasa aminy teo ireo, ireo ve izany olona nandalo fianarana ireo sa fiofanana sa Sa inona izany le sa hoe ny zanaka anabavy sy anaka tia mitady asa dia lasa mpiara-miasa farmasianina ve izy no mety afaka mamaly an'izay president daholo? Samy manana ny fomba fitondrasany ny orinasany io ny olona rehetra fa ny ankabiazany an dia maka olona mahazo niveau bac zany afaka bac dia former-ny. Le formation io zany an, maromaro ny karazana formation ao zany e, fa tsy misy zany eto Madagascar aloha hoe formation diplomanty ho an'ireny auxiliaire de vente ireny na hoe agent de comptoir. Tsy misy zay. Zay ny fiantsoana ny anaran'zareo, agent de comptoir, auxiliaire de vente. Amiko manokana aloha dia paramed ny alaiko satria ireny an efa bac plus trois ireny dia efa mahay ny mombamomba ny fanafody fantany izany hoe peremption fantany izany hoe manana Traikefa e! Manana traikefa lavalava izy sady ireny moa fa manao koa ireny atao hoe stage any any lopitaly manao a! Fa ny ao rehefa tonga ao amin'ny pharmacie an! tsy mahazo manao diagnostic! Izay fady anay izay! Fa ny zavatra azonay atao kosa dia manao conseil! Ohatrohatra izany hoe tonga misy vaivay ananona dia jerena hoe inona sao dia lagaly sao dia izay! Izay azonay atao izay! dia misy koa zany an Afaka manome torohevitra ihany koa hoe misy misy an'izay manko indraindray. Hoe ity maraina atao roa maraina roa hariva zay ny fanaovana ah, fihinanana an'ity. Eh, raha vitamine izy uh-huh. na raha ohatra hoe produit conseil zany uh-huh. dia azo atao zay. Fa knefa kosa matetika ny ny olona tonga amin'ny pharmacie satria aty Madagascar moa tsy satria any aminay any Toamasina koa zany e, any aminay tsy Antananarivo aty de ny olona rehefa mararirary ihany an vao mandeha mijery any pharmacianina. De matetika zany an misy an'ilay hoe ordonnance. na carnet soratan'ny dokotera eo hoe ity le fanafody ilaina de matin midi soir de tsy maintsy accompagner n'iny tsy maintsy omena fepetra izy hoe tandremo an ity hohanina alohan'ny sakafo an ray maraina ray zay ray maraina na tsy tsy tsy maka amin'ny antoandro amin'ny hariva an satria moko le dokotera manao un zero un zay izy an de mila, torohevitra, kanefany misy fetrany ihany ny torohevitra afaka ataon ny farmasiana, fa anatin izay kosa anefa ny torohevitra manome indication sy toromarika ny marary hoe otr izao ny fihinananao an ity an, dia rehefa hatreto ianao an, tsy sitrana amin ity periode anakiray ity ohatra, dia mandeha manantona ny dokotera. Ny mpiara miasa aminay rehetra dia former ao amin izay daholo. anaty pharmacie. Reny olona mandray anareo rehetra reny any anaty pharmacie zany dia azo antoka daholo fa personnel formé en permanence par nos soins. Satria eto mbola tsy misy an'ilay formation diplomante araka ny tenin'i Docteur Feno fa afaka matoky ianareo fa voaray an-tanana ara-kalitao sy ara-penitra tsara miaraka amin'ny farmasiana. Eny ary. Izay angamba no atoko hoe fampidirana. Miala tsiny zahay moa zahay tsy nafantatra hoe tokony hanonona docteur kay. Angamba tokony. Tsy maninona ka. Io tour de l'âne io an, misy incohérence zany hita voalohany. Dia avy eo koa raha mikasika tour d'alana, code de la santé. Ty zany zany code de la santé zany, boky iraika ambin'ny folo ny anatin'izy ity ato. Misy an'izany hoe pré livre dia jusqu'à dixième livre. Ny toro-dalàna kasihan'ny honorable député Voninahitra dia ny livre trois mikasika ny hoe exercice de la pharmacie et les médicaments. Dia mampalahelo indraindray rehefa miresaka izany ary maheno koa eto amin'ny haino aman-jery. dia manahirana satria betsaka ny zavatra avy eo lasa incohérent. Ny article deux cent deux an dia misy alinéa maromaro, le alinéa ankasihan'ny i deux cent deux zany an, misy alinéa fito izy eo, alinéa un dia efa miteny hoe subsidiaire an, palliatif io an, dépôt de médicament io. sy ny fafana iny fa ny article quatre ny alinéa quatre ny solony dia alinéa quatre dia hoe tsy palliatif intsony izany araka ny fanoratana azy noho ny dépôt de médicament fa mijanona eo dia mijanona eo foana mhm. dia inona ary izany an par rapport amin'ny alinéa h un sy ny alinéa quatre dia inona ary izany an par rapport amin'ny article cent cinquante trois mhm. tsy mety izay Iza izy mijanona eo zay. Le fijanonana eo. Inona ny olana nareo farmasianina amizay. Lasa le dispensation an'ny fanafody zany lasa de vitesse. Satria reo depot de medicament manana droit. jusqu'à une certaine liste ny farmasianina manana obligation ny de tenir fanafody be dia be dia Lasa izany an, hoe tsy tsy tsy mifandanja intsony izany an, ny fomba fiasa raha toerana anankiray ny iarahana miasa. Dia izay izany ilay mahatonga anay hoe toa tsy mety. Fa tsy izay ihany no. Fa fa izay aloha tonga dia hitsiko kely mantsy satria anisan'ny ambaran-dRareo sy ny solombambahoaka fa hoe tsy mazaka fifaninanana ianareo farmasiana. Inona moa ny ry maharatsy raha misy farmasia no sady misy dépôt amina toerana anankiray a, nahoana no tsy mahazaka an'izay ny farmasianina? Izay izany ny valitenjareo, inona ny hamalianareo na ny fanazavana ho entinareo mahakasika an'izany marina? Aah, tsy hoe izay angamba tsy mahazaka e! Izao ny zavatra misy, ny tanorantsika ho avy, ho avy no former antsika eto Madagasikara eto fa on a pris beaucoup de retard izany e! ho avy zao ny tanora ka zay ve ny matahotra afa matahotra fa zareo angamba tsy zay ny matahotra fa le hoe teny iarahana nanao contrat izy an tamin'ny vahoaka malagasy satria rehefa nanao ny appel zany ny fanjakana hoe tongava anareo mba hanao anangana dépôt de misy fepetra maromaro misy fiofanana natao ao a de Tsy maintsy izany manaraka an'izay zavatra izay ary nosoniaviny. Engagement nataony io. Ka rehefa manao engagement izy manao hoe za dia rehefa tonga ny folo taona dia tsy maintsy revaluer-ny. Hoe manao re, manao demande reautorisation izany. Raha misy pharmacien tonga eo anelanelan'izay dia. nikisaka za. Nisy niaviny izany, nanaiky izy. Manao contrat izy. Sahala amintsika izao, ianao manao contrat dia an-dalana eny manova an'ilay izy. Izay dia tsy mety aloha izay. Ilay tsy mahamety azy koa izany an, dia hoe tanora no avy. Tanora ny ho avy, ny avenir ange ny ho avy e! Ny tanàna ry mi-se développer, Madagascar dia ainga anie ka ho a-, ho tonga amin'ilay hoe pays développé. Fa ny tany rehetra any Afrika eto misy an'izany hoe en voie de développement izany an, manana an'io problème-na dépôt, ny fitongavana any lavitra. Dia nanao an'io fa. ny ekena miaraka amina depositaire dia niezaka niakatra kanefa izany a raha ohatra ka tsy hihetsika tsony tsika amina lalàna il y a 24 ans il y a 24 ans hoe projet de loi navokan'ny ny son honorable Dia hijanona vingt quatre ans en arrière indray izany tsika androany? Tsy mety. Tokony mi s'adapter amin'ny réalité ntsika androany ny projet de loi atao ho amin'izao fotoana izao. Izay indrindra mantsy hoe mivoatra ny lalàna miankina amin'ilay fiarahamonina. Fa ny zavatra misy aloha na tianareo na tsy tianareo, tsy masehaka an'i Madagasikara ianareo. Io jereo ny isa dimampolo sy telonjato. Anisan'ny farmasiana, androany aloha tsika mifampiresaka, fitopolo sy roanjato ny farmasia eto Madagasikara, Madagasikara nefany vingt sept millions d'habitants mbola tsy masihaka zany, ary zareo raha tonga teto amiko teto nambarany fa hatrany amina mille sept cents, fitonjato sy arivo manerana ny nosy Ny dépôt de médicaments reny no tena masehaka hatrany ambanivohitra any. Saika ny tanàn-dehibe no tena ahitana anareo ka izay no mahatonga antsika, ary nambarany teto mihitsy ary fa atao hoe dimy amby roapolo isan-taona ny mpianatra avoakanareo a! io izao za gaga hoe hay mbola voaotième promotion tsika misaortan raha dixième promotion ny Antiramitsika ny fampirisaka anao. Izay no teneniko hoe sao dia mba any amin'le fifaninanana kosa ary ny olana e! Mahatonga ny farmasianina mitsangana androany tsy mahazaka an'le satria nareo nge mbola tsy tonga any ambavohitry Bekily na any Befotaka sy ny rehetra reo dia hiandry any farmasia hisokatra ve ny olona vao hitsabo tena sy hitady fanafody an! Inona angamba no mety ho azonareo hamaliana an'izay zavatra izay? Ndao ary, makatona, ndao ary. Ny hamalianay anazy voalohany aloha dia marina izay tenin'i Gascar izay an, marina ny tenin'ny depositaire omaly hoe mbola tsy mahasehaka an'i Madagasikara ny farmasiana ary tena isaoranay an'zareo mihintsiny izay lafiny izay satria iry zareo no manao ny asa any amin'ze toerana lavitra izay mbola tsy tody ny farmasiana. Izay ihany koa ny antom-pisian'ny depositaire sy ny dépôt de médicament mankany amin'ny faritra mbola tsy misy farmasiana. Araka ny nambaran'ny namako teo aloha teo moa izy amin'izay mandray position, mandray fonction izay, Dia manao engagement, dia ny voalohany dia efa fantatra, tsy misy famitahana ao fa manao engagement izy dia voalohany hoe rehefa tonga ny farmasiana dia mikisa ka ny deposidaire. Io izany rehefa vita ny sonia dia mahazo ouverture, autorisation, avy any amin'ny ministère santé izy. ministère en santé ilay mandrindra ny asa rehetra araka ny fahasalamana eto Madagasikara dia tsy mametraka olana izahay hoe resaka cohabitation Fa ilay resaka mikisaka ny tena tsindriana eto. Tsy misy resaka hoe manidy depositaire satria izay manko no ohatry ny vohizina tamin'ny omaly eh. Ny manahirana kely fotsiny mantsy le mikisaka ange tsy hoe mikisaka dimy metatra e. Folo kilometatra ange le resaka teto e. Ary ambara. an'ireo izany, misy ohatra moa teto hoe ampitatafika sy maninona izy teo miery tsy atosika dia dia tena ohatran'ny gaga marina ary raha izany marina kay ny tena eritreritro hanao ahoana izany ilay netenetena eny am-baton'ny rahavavy sy ny azy eo mantsy ary izay mampatonga an'ilay farmasianina mijoro androany hoe aleo tazoma le lalàna, ny anjareo indray hoe ah tsy mety kosa fa io mitsy no ovaina, io le mikisaka io fa manina moa raha samy eo zay an, de ohatra mpivarotra rehetra ze mividy atsy mividy atsy an, inona zany mapatonga anareo tsy manaiky anzay hoe samy eo fa refa tonga nareo de tsy maintsy misy anga ry zareo? Voalohany indrindra aloha dia satria mi rejoindre ny politique de santé sy ny politique pharmaceutique nationale ny valin'izay. Fanontanian'i Gasikara izay. Ao anatin'ny fitsinjarana ny toby fivarotam-panafody, ilaina ilay respect-na distance. Tsy ary hivangongo toerana iray daholo ny fivarotam-panafody. Samy manaiky daholo angamba isika rehetra fa tsy mety. Antipicine dia tokony any amin'ny toerana tsy misy farmasianina. Ny fisian'ny depositaire sy ny pharmacien mi-cohabiter ensemble, tena hoe eo miaraka eo, dia mitarika ilay dispensation à deux vitesses lazain'i Docteur Feno teo. Tsikaritra ahy aloha izany amin'ny asanay fa lasa misy fahaverezana izany. ny éducation sanitaire ny mponina ny olona lasa tsy manaja ny resaka principe na traitement omen'ny dokotera satria mahazo izy voanina fanafody anankiray tsy traitement zay ny atao hoe traitement dia misy fatra tratrarina ary misy fe-potoana tsy maintsy fenoina raha ohatra ve ianao ka voaniny kely anankiray Tsy miresaka akory aho amin'izany hoe danger an'ilay hoe voan'ny anankiray tsy misy peremption hita na tsy misy hoe inona ity zavatra ho amiko ity fa raha ohatra ilay hoe voan'ny anankiray tsy ho ampy izany mihitsy iny amin'ny resaka traitement. Ny zavatra tena hita sy tsikaritra mantsy dia hoe. Mahazo ilay olona voan'ny iray satria izay no takatry ny volany fa avy eo izy metimety afaka telo andro, ny traitement any nefa ny fito andro dia ajanony ilay izy. Exemple ny resaka antibiotiques izao, mividy antibiotiques ilay olona amin'ny vidiny ohatra hoe roanjato ariary ny anankiray amin'ilay antibiotiques hohaniny iny androany. telo andro metimety izy hajanony amin'izay. Ny loza amin'izay zavatra izay dia tena loza mitatao ilay izy, ny mécanisme à résistance. Lasa tsy mandaitra aminy intsony iny antibiotique iny avy eo, misondrotra ihany ny coût de traitement avy eo. Rehefa une fois izany ny antibiotique anankiray tsy mandaitra aminao, tsy maintsy miova ny dokotera, mampiakatra kilasy an'iny, mampiakatra ny. Vidiny miakatra ihany koa satria zavatra classe vaovao, vao recherche vao haingana tsy maintsy lafo kokoa iny dia normal miakatra le vidin'ilay traitement. Aminay izany izany tena danger raha ohatra ka hoe eo an-toerana sady misy farmasianina eo an-toerana ihany koa misy dépositaire izay manao an'ilay dispensation. hoe amvoany ny sventiny aminay izay an risque ho an'ny santé publique. Ka ka raha nambaran zareo teo hoe nareo ihany no mampiofana azy reo ka maninona raha ny information dia ampianarina le adibo Dite raha hoe tsy voany ny amidy rehefa mitaky ilay olona fa ary zareo koa nilaza ary fa hoe ordonnance an'ny dokotera no anomezana ny fanafody, tsy fantatro, sady manohy an'asa i Docteur Feno angambany. Nisy zavatra kely manko an, tamin'ilay fanontaniana voalohany napetraka amiko an, mikasika an'ilay hoe. volavolan-dalàna. Ny zavatra manafintohina an'akoho nge ao fa tsy juste le resaka distance e. Zareo mety miresaka be amle distance fa misy zavatra hafa. Io distance io azo resahana io. Tsy olana io aminay. Fa misy ao anatin'le hoe suppression des alineas nataon'ny le député Voninahitra dia manafintohina be. Zao ny zavatra miseho ao. Misy an. dia izany tsy vita haingana izany ary efa misy nefa ny amélioration no ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'io code de la santé io dia hoe tenenina hoe ah any farmasiana mamreculer foana tsisy tsy mora ange manao an'izany code de la santé izany fa misy fotoana ny zavatra rehetra fa inona moa mamaikamaika an'izareo amin'izao fotoana izao Maninona maika amin'izao fotoana izao? Misy projet izany hanoahany amelioration an'io prestation an'ireo depot de medicament ireo. Milaza izany fa tsy izahay farmasianina contre an'izareo. Izy ireo ireo depot ireo tsy fahavalonay. complementaire zahay fa aoka kosa hijery ary hijery tsara ny fahasalamam-bahoaka. Misy projet zany any ho any an, ny atao hoe projet impact, dia ao anatin'io projet impact io ao an, misy ny atao hoe projet ado. Io projet ado io an, projet vatsian'ny usaid vola. Dia efa tany amin'ny 2019 tany an, nisy délégation gasy ny ordre farmasiana zany, ny sendikan'ny farmasiana, ny ministera lasa tany aho na dia nijery hoe ahoana moa ny fomba fiasan'ny Tanzanie mikasika ny dépôt de médicaments satria lasa Modèle mondial mihitsy zany système ado zany ka io zany no kasaina ho entina aty Madagascar ka rehefa kasaina ho entina Madagascar izy an de matahotra zareo satria inona ny zavatra miseho ao anatin'io projet io ao ny tompon'ny dépôt de tsy mitovy amin'ny dispensateur ao anatin'ny dépôt. Izany hoe raha za manam-bola dia mamatsy aho, manangana dépôt, mahazo an'ny autorisation fa tsy maintsy former-na. Tompona dépôt former. Dispensateur former. Dika zany tsy maintsy mampiasa olona ianao azany. An, olona former. An, dia zay zany an, fahitako azy zany, matahotra an'izay évolution positive be zany ve zareo dia manetsika Volavolan-dalàna vingt quatre ans efa antitra vingt quatre ans feno laposiera tany efa archive tany dia navoaka zao tsy progrès zany tsika raha te handroso dia mba tokony maka modely moderne dia maka risque kely angamba antsika fa tsika nge tsy manaonao foana e Efa ilay modely efa hita eo dia manaraka an'iny modely iny tsika. Anisan'ny zavatra manahirana kely mantsy raha miresaka an'ilay tolo-dalàna tsika, be dia be izany ny ambaran'izy ireo fa manao tsindrio fa lavo ao anatin'ilay ohatra iray izay nitenenintsika amin'ny resaka hoe distance izay an, hoe miala filo filo kilometatra, iray izay. Fa ny faharoa ihany koa ambaran-dRareo fa toa hoe tsisy na isaka ary ry zareo tsy misy fanonerana akory aza mba zo omen'ny lalàna azy ireo. Aza dia eto Mahamasina ao angamba no resahan-dRareo teto raha tsy diso fa ary rehefa mitory any tsy afaka manao recours ho any amin'ny fitsarana koa ary hozy izy izay rehefa hahisaka izany hoe ilay zo maha olombelona mihitsy ny vototohana ao anatin'ity lalàna ity ary noresahany mihitsy moa ny code de la santé amin'ny article deux cent deux sy ny deux cent trois tao anatin'izay zavatra izay. Inona ny fanazavana ho entinareo mahakasika an'izay? na ny solombavambahoaka izany na ny na ny fahefana mpanatanteraka hoe politikam-panafody toy inona no tiantsika hajoro izany eto Madagasikara satria raha ny raha ity code de la santé antsika ity dia mametraka manamafy an'izay hoe io fanafody io dia saro-pady, saro-bidy ary tsy ary omena ny olona izay natao hampiasa azy sy hitantana azy. Ny fanomezana an'azy ny dépôt de médicament, raha ny tena marina anie an, araka ny efa voalaza tamin'ny voalohany, namena fiofanana telo volana ny dépôt de médicament ary nanome attestation ny farmasianina nahafahana nanokatra dépôt de médicament. Saingy indrisy ny olana izany teto Madagasikara dia izao, Rehefa nahazo an'io alalana io izany ireo dépôt de médicament ireo dia tsy nisy intsony na ataoko hoe na tsy ampy, alou ataoko hoe tsy ampy e, na ny fanaraha-maso an, na ny na ny fampiofanana an. Aza adino anefa ny farmasiana, ny siansa izany mivoatra foana e! Izahay farmasiana dia terena mihitsy a, miofana, manavao fahalalana, manavao fahaizana. Izany zavatra izany izany a, raha dépôt de médicament no resahana, fanontaniana ihany no apetrako hoe misy ve izany a, amin'izany sehatra izany. Eo izany a no mahatonga ny farmasiana amin'izao fotoana izao hoe Fotoana angambany izao tokony handinihana ary eto moa izany mitodika ihany koa any fahefana mpanao lalàna. Raha ity tolo-dalàna ity fotsiny dia laniana maimaika ilay izy araka ny voalaza teo, terena fotsiny izany hoe tsy azo akatona fotsiny ireo. Fa ny olana anie tsy any e! Ny olana izany tena hoe ny zava-misy amin'izao fotoana, Tanàn-dehibe misy farmasia, misy farmasiana mikarakara ao. Any amin'ny tanàna tsisy farmasia misy dépôt de médicament. Fa misy olana anie ao anatin'io zavatra io e! Ao anatin'ny zavatra mbola tsy niresahantsika dia hoe any ivelan'ny tanàna any ary na eto amin'ny tanàn-dehibe ara miara-manaiky tsika fa misy toerana misy mivarotra fanafody nefa tsy farmasia. Mety efa lany andro ny fahazahoan-dalana azony an, mety tsy mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy izy an, manaja ny manaja ny lalàna, ho anay farmasianina mantsy ilay fanajana lalàna tena ao anatin'ny, aleo ataoko hoe ao anatin'ny gène an'ny farmasien ilay fanajana an'ilay lalàna, ny mahatonga anah miteny an'izay izany dia hoe farmasia iray ho ana farmasianina iray. Samy mahalala tsika e! Angamba samy mahita, mahalala hoe misy an'izany be sacos izany mandehandeha eny amin'ny stationnement-na taxi-borosy. Misy an'izany olona mandeha bisikileta izany mitondra fanafody mandehandeha na mandeha moto mitondra fanafody. Avy aiza ireny fanafody ireny a! Angamba tena Ka ny olona, eto Antan, eto tsy Antananarivo moa izany fa eny revoparitany nge hoa tsy dia olana fa le any ambanivohitra io ahitantsika olana io Président mantsy Tena ekentsika, tena ekentsika manaiky tanteraka an'izay aho fa tokony zavatra mirindra no hipetraka, izay no, izay no tiako hotenenina fa raha ohatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia zavatra mbola tsy mirindra angamba no mipetraka amin'izao fotoana izao satria Misy zavatra tsy tsy voafehy ao a, misy zavatra tokony ho hatsaraina. Ary izay miteny hoe misy an'io projet ado io fa io anie, raha ny tena marina io projet io izany dia ohatran'ny hoe hanomboka any amin'ny faritra atsinanana fa tokony hoe tokony hoe eran'i Madagasikara tokony hisy fanatsarana mihitsy a, ilay le tontolon'ny famatsiana fanafody de averiko ihany a, mba tsy hoe olona hanararaotra an'le mpiara mpiarabelona no no hisy fa olona tena hoe hitsinjo ny mpiarabelona hanome ny fanafody azo antoka amin'ny vidiny araka ny tokony ho izy, Satria raha resaka vidiny koa misy zavatra azo lazaina ihany koa mikasika an'io vidiny io. Asa raha afaka miresaka kely fa ho resahantsika aloha ilay vidiny avy eo fa tiako ho valianareo kely aloha ilay resaka fanonerana sy ilay resaka tribunaly raha misy afaka mamaly. Président. Docteur Feo sa Jean David. Misokatra angamba ny. Satria ohatra miresaka an'izay izy zareo hoe. Ao anatin'ny adihevitra Zao e! Hoe le zoma olona kosa zay ozy izy efa teo ve de ialany zay de na ny fanonerana anay ary tsisy akory ny Ny zava ny zava misy. Ity tena kely ihany nareo farmasiana ao anatin'ny Zava misy a! Farmasiana ka. Izay nanoro ireo Amin'ilay lalàna mantsy, niaraka satria izay lalàna nanolotra ny misy. Malagasy nanaovany code de la santé. nanao an'i livre trois dia raha raha nipetraka izany io fepetra mikasika ny hoe tsy azo henjehana na Manao recours eny amin'ny fitsarana izany. Ie, dia hoe farmasiana hono nanao an'io, ka omeo ary ny anaran'ny farmasiana nanoratra an'izany, aza aza mahafampana ratsy zala amin'izany fa tsika olona hiaray asa, tsy ma- tsy mety izany fa lalàna mipetraka io, ny lalàna ary izay mihitsy hoe averimbery ny Mahafaka mametraka ny depot tsy legal dia mipetraka. Inona moa no maha samy hafa ny legal sy tsy legal sao dia azonao hazavaina kely ary mba azahoan'ny mpijery any an-trano. Misy fepetra mantsy, misy zavatra tsy maintsy ananana, formation, le hoe toerana napetrahany, misy niveau de salubrité, sécurité manodidina le fipetrahan'ny depot. Zay le legal zay. Omaly moa izany, enfin rehefa niresaka izany ny dépôt dia hoe mille sept cent onze ireo any ho any. Nefa ny henonenonay ao amin'ny ministère cinq cent ihany ny tena mba hoe ara-dalàna. Mampalahelo, mampalahelo. Zavatra misy koa ny dépôt efa plus de vingt ans izay angamba misy dépôt Madagascar a. Ny tanjona dia hoe ny dépôt mba hivadika ho pharmacie. Tsara zany mampianajasa angamba tsika mitana depot. Za tsy hoe miteny hoe tsy misy ny fivoarana fa rehefa mba mipetraka nareo efa lasa depot matanjaka ary misy depot matanjaka tena tena tsara mhm. de atokony mampianajasa de avadika farmasia le depot e mhm. Zay. Zay ny atao hoe fivoarana. Sa tsy mety? Hetsika fitenenana kely aloha Ramatoa Andriamisy raha Muriel manana hanampiana kely izy. Mikasika an'izay resaka hoe fanidina ny dépôt, illégal sy tsy illégal. Marina mihitsy ny tenin'i Docteur Feno teo hoe isika eto dia miresaka ny dépôt légal foana. Ireo dépôt ireo. Ela ihany izy no efa nanajary an'ilay toerana teo. Tena mi-rejoindre tanteraka an'ilay hoe efa misy izao ny volonté an'ny fanjakana manofana pharmacien eto an-toerana. Nandritra ny firy taona? Nipetrahan'ny dépositaire teo amin'ny toerany teo, sûr kosa fa efa mba. Nahafantampatatra izy ny fisian'izany faculté de mention pharmacie teny amin'ny faculté de médecine. Naninona izy ireo no tsy nanao démarche tamin'izay sens izay? Ankoatra an'izay, ilay resaka abrogation raha ohatra ka hoe hazavaina dia tsy atao maimaika, tsy zavatra tsy marim-pototra fa manaraka étape maromaro. Efa manao irrégularité maromaro ny dépositaire na ny dépôt anankiray zay vao manapa-kevitra ny ministère hoe akatona ity na tsy mikatona. Matetika ny irrégularité ataon'ny dépôt dia zay le tenenin'ny namana Docteur Feno teo hoe tsy amin'ilay adiresy nazahoany autorisation intsony no miasa ilay dépositaire fa Mifindra izy, mandeha mameno toerana hafa izy na tena tsy eo an-toerana mihitsy izy no miasa. Ekena kosa ary ve na dia hoe fivelomana nandritry ny efapolo taona? Ekena ve ny miasa anaty tsy fanarahan-dalàna? Tsy resaka hoe intérêt anay jeunes pharmaciens hipetraka eo amin'ilay toerana fa tahaka ny tenenin'ny président teo, aminay efa anaty gène ilay manara-dalàna. Aminay izany lalàna tena masina. Mitovy amin'ny hoe mandeha miasa izany ianao dia mandeha mivoaka ny trano ianao. Matetika manko ny depot dia anatina trano efa an'ilay tompony io. Tranony izany io fa tsy location, tsy local commercial hoe nofaina sy ohatr'izany. Tsy hitako izay ohatra hoe problème raha ohatra ka hoe mikisaka kely izy arak'izay lalàna izay mba hampanara-dalàna an'azy foana Raha ohatra ka hoe izay no tenenin'ny lalàna aloha amiko tsy tsy olana izany. Mila hidirantsika ilay vidim-panafody izay anisan'ny mampiteraka adihevitra ihany koa hoe matetika resaka tsy ho lazaina ihany moa ilay izy hoe tsy fahazakana fifaninanana satria hoe indraindray ny eny amin'ny dépôt mora dia nenareo lafo Dia rehefa nanontaniako an'izay moa ry zareo depot dia hoe any indray ary mifanohatra amin'izay fa ny anay ny lafo fa ny an-dRareo mora ary toa hoe grossiste iray ihany no samy mpamatsy na ny pharmacie na ny rareo a! A! Fanazavana momba izay vidim-panafody izay Président. Vidim-panafody a! Ny fanazavana dia izao, ny fanafody rehetra eto Madagasikara no ny ankamaroany moa izany dia mbola hoe hafarantsika avy any ivelany foana, izay aloha ny zava-misy. Zavatra iray voalohany izany no ny Lakile voalohan'ny vidim-panafody izany ny sandam-bola gasy. Manahoana ny sandam-bola gasy? Rehefa milamina ny sandam-bola gasy dia tsy mihetsika mihitsy io vidim-panafody io. Rehefa miovaova ny sandam-bola gasy dia indraindray mampalahelo fa miovaova ilay vidim-panafody dia ilay izy moa rehefa mihena ilay vidim-panafody tsy mitaraina ny olona fa rehefa miakatra ilay izy dia tsy maintsy hitaraina foana ny olona. Izay izany ny zavatra iray voalohany. Zavatra faharoa ao anatin'le amin'ny maha zavatra zavatra hafarana azy izay an, dia misy ilay sandan'ilay fahatongavan'ilay fanafody an eto amintsika eto Madagasikara ohatra. Izany hoe. Manahoana ny vidin'ny fitondrana an'ireo fanafody ireo amin'ny roaplanina? Tamin'ny fotoana nikatona ny roaplanina ny nidin'ny frontière dia niakatra be ny frety a, dia eo izany a olana sedrain'ny mpamongady izay zavatra izay, mahatonga vidim-panafody miovaova. Fa tsy ny ny par avion ihany fa na ny nandeha sambo koa ary amin'izao fotoana izao an, ny resaka tena mandeha dia hoe misy olana hono an amin'ny resaka container izany an, dia lafolafo an ny sanda fanofana container amin'ny fanafarana entana. Dia misy vokany ihany koa izay an any amin'ny vidim-panafody. Fa misy lafiny anankiray koa amin'ny maha hoe hafarana izay an, Ireo le mpamokatra nazy any ivelany any koa zany an afaka mametra ihany koa ny vidiny. Indraindray ohatra tamin'ilay fotoanan'ny covid ireny mety niteny ny tany Europe hoe tsy azo tsy azo aondrana mivoaka fa tsika hitsabo ny olontsika ny vahoakatsika aloha zay vao hieritreritra ny vahoaka hafa de eo zany indraindray an nisy fanafody an lasa manahirana ny fisiany lasa resaka Ny vidiny eo ihany an fa ny hoe misy na tsy misy an le fanafody. Zay rehetra rehetra zay an de mitombona koa zay raha eto Madagascar hoe eto Antananarivo sy any amin'ny faritra zany an mety misy fa samy hafana kely ny vidiny satria zay le izy. Tamin'ny. Tamin'ny taona lasa moa izany ny, sa moa tamin'ity taona ity ilay nisy, eny e, tamin'ny herintaona sy tamin'ity, nisy fiaraha-miasa moa izany nangatahan'ny fanjakana tamin'ny farmasianina. Ny olafitra moa izany no niresahany tamin'izany fotoana izany hoe mba azonareo jerena ve ny vidina fanafody izay tena miady amin'ny covid fa mijaly ny vahoaka malagasy. Dia nisy ezaka Niarahan'ny farmasianina rehetra rehetra teo aho niezaka nifehy vidin'ny fanafody izay ampiasaina ho an'ny covid. Ny tiako hotenenina izany hoe amin'ny maha olon'ny fahasalamam-bahoaka anay farmasianina izay dia azo natao tsara nanaiky izay an'izay fiarahamiasa izay ary nandresy lahatra izany ny ny na ny mpamongady na ny farmasianina hoe misy ezaka tokony hataontsika ho an'ny mpiara-belona Dia miezaka foana nampiditra générique teto amin'ny firenena. Inona moa ny dikany? Ny antsoina hoe générique izany dia copie ara-dalàna na fanafody anankiray. Handray ohatra iray tsotra aho hoe misy ny antsoina hoe Feralgan na Doliprane, miala tsiny raha manao manonona manonona an'izay an, Ialana tsiny zany zay marque tsy voatonona fa reny zao no atao hoe specialité fa efa misy kosa ny générique amizao fotoana izao satria paracetamol daholo izany notononiko izany dia misy générique na paracetamol amin'ny vidiny izay mety fanahatsahana ny fahefan'ny vidiny paracetamol paracetamol ah tsy hanonona tsony aho hoe laboratoire zao na fa misy maromaro zany laboratoire izay izay Mampiditra an izany paracetamol izany eto amintsika. Izay heverina fa mitovy fiasa amin'ireo le le. Ka izay no maha, izay mantsy no maha, izay mantsy no maha saro-pady an'ity asa ity. Mila zavatra ara-dalàna na azo alalana le fanafody vao azo ampidirina, avoir amaso an satria tokony hitovy an amin'le fanafody le tononina tery ambony hoe ity ny modely an, ny générique ianao, raha générique ara-dalàna ianao dia tokony hitovy na atao hoe ny dôzy a, ny fomba fiasany ilay izy sy ny sisa sy ny sisa. Izay izany ilay générique ara-dalàna. Fa ampiako kely ilay izy hoe mampalahelo kely fotsiny eto amintsika dia izay mahare na mahalala hoe misy Tsy tsy mifanitsaka amin'ny acte médical izany satria zavatra roa samy hafa. Ilay resaka hoe générique an, matetika mihitsy dia izay no cas pratique amin'ny asanay. Rehefa tonga ilay marary, ilay mpividy fanafody avy any mitondra an'ilay fanafody, ilay ilay ordonnance azafady, dia misy tsy misy. Ohatra hoe tsy misy ity fanafody anankiray ity fa ity no mahasolo azy. Ilay mahasolo azy io possible ary hoe fanafody hafa mitovy amin'le voalohany ao anaty ordonnance ihany fa hafa fotsiny ny anarany na kosa hoe hafa ny laboratoire na tena le générique mihitsy. Zay. Mamaraparana ny fandaharantsika raha sitrakareo a! Fanazana hatrany ao anatin'ilay tsietratr'etratsiaritra ihany mantsy. Misy fotoana indray ny mividy fanafody dia manontany ilay farmasianina hoe fa firy taona ilay zaza ohatra, fa fa ohatran'ny ahoana ilay any, manontany kely izy dia hoe ah raha izany izany dia ity ilay izy fa tsy fantatro inona no mety ho azo anazavana izay ahah. Jereko koa rehefa anjaran'ny farmasien izany e, satria misy cascade de responsabilité manko amin'io fanafody io. Izany hoe le dokotera rehefa manao consultation izy draindray a tsy sahy le mamanjaza na le le marary manadihady be an'i dokotera matahotra dokotera tsika gasy de any amin'ny farmasianina izy a no manontany be dia be de draindray le dokotera zany nanao hoe deux cent cinquante milligrammes deux zero deux zero deux de tonga amin'ny farmasia eo a de anontanina ihany An'iza tsara moa le fanafody? Tsika eto Madagascar moa tsy an le ordonnance zany misy ny dokotera tena mampiasa ordonnance tena mazava tsara. Zany hoe une feuille an, en tête an, numero d'inscription à l'ordre, numero de téléphone de raha ohatra misy fisalasalana de antsoina izy. De misy koa tsika le mampiasa anle hoe carnet. De indraindray le carnet io an, misy somary fomba fampiasana azy diso manao économie zany le mama e an de ato ambadika ato le maman de ato ambadika ato le zaza de manontany zany hoe moa marina marina marina tsara ve le zavatra misoratra aty sa ho an'ny olon-kafa ty carnet ty de tonga eto tsy mitovy ny lanjany de zay mahatonga ny hoe Fanontaniako faharoa, matetika amina toerana anakiray aho, eto misy pharmacie, dia misy pharmacie ihany koa ataontsika hoe eo amin'ny zato metatra eo, mifanakaiky, fa samy hafa ny vidim-panafody, nefa fanafody iray ihany an, dia lasa mahatonga an'ilay vahoaka, ah alao etsy amin'ny pharmacie any va etsy moramora va, neny any, inona no mahatonga an'izany zavatra izany? Nambazinareo valiana. Tsotsotra fotsiny resaka fournisseur. Tsy mitovy ny fournisseur na fanafody mitovy. Ohatra hoe any amin'ny fournisseur un aho no maka ny doliprane ko a, miala tsiny amin'ilay hafa tsy voatonona araka ny tenin'ny président, dia any amin'ny fournisseur hafa aho maka ny anahako, ny an'ilay hafa. Dia tsy mitovy ny vidim-panafody. Ino le tompony zany le tompony le farmasianina ah le tompony le anona no misafidy anze fournisseurny zany fa tsy hoe voatery tompoko ahh ok ary za mba tsy hitratritratra aritry ny olona mantsy zany ary ny fantaniko farany ah ny makasika an'ireto le fanafody traditionnel ameliorer ngambany amizao fotoana zao manahoana ndray ah misy fepetra ve hoe i ny otrzao no amidinareo ah satria tato ho ato de tena andeha ataoko hoe miakatra be ny ireny noho ny coronavirus misy an'ireny hoe mpitsabo malagasy mitary an'ireny izany ahoana indray ireny satria misy pharmacie izao ahitana an'ireny misy pharmacie tsy ahitana an'ireny ka eo amin'ilay fenitra iza no afaka mamaly an'izay azonareo angamba ilay fantaliko aloha sa tsy azonareo Azo. mba marika Ah, momba ny remède traditionnel amélioré a, misy manana antsika mal- eto Madagasikara, pharmacopée malagasy. Ao anatin'io pharmacopée malagasy io no voafintina avokoa ny principe actif na ny molecule miasa anaty ravin-javatra, voninkazo, plante, ka ao anaty, izay voarakitra ao anatin'io pharmacopée io no mahazo droit. ho varotana eto Madagasikara, mahazo alalana, maka alalana any amin'ny Direction des Pharmacies, Laboratoires et Médecine Traditionnelle ao Analakely izany rehefa hivarotra remèdes traditionnels améliorés eto amintsika. Tsy tsy hoe zavatra tsy voafehy akory io fa tena izay mihitsy no circuit-ny. dia rehefa mahazo autorisation avy ao amin'ny DPLMT, mahazo autorisation de mise sur le marché avy ao amin'ny direction ny agence du médicament ilay ilay remède traditionnel tompoko dia afaka Azon'ny amidy. pharmacie io mihitsy Eny izany. tompoko. Eny ary. Ay, afaka manafy président. Izay ilay ilay izy izany an, raha ny eny amin'ny pharmacie izany an dia tsy misy afa-tsy ny fana fanafody ny remède traditionnel amélioré nahazahoana alalana. no amidiny eny amin'ny farmasia. Satria ny antony dia izay voalavo voazava teo izay hoe ny tena dikan'ilay remède traditionnel amélioré anie dia izao hoe zavatra efa voatily, voafatra dia izay no ampiasaina. Fa ity ilay hoe fampiasana ravinkazo tambavy araka ny fomba nentim-paharazana ity mantsy no tena olana goavana ao anatin'ilay izy dia Lova-tsofina fotsiny le izy a! Alaivo ny ravina otrzao na ny faka-kazo otrzao a! Dia ndraindray mahery loatra le izy a! Dia ireny mety hiteraka loza ny fampiasana eo amle dozy na eo koa le hoe mety tsy tena le le produit no ampiasaina dia eo zany no hanentanana ihany koa zany hoe mba fanjakana mantsy otrany hoe Mampirisika any le remède traditionnel amélioré. Kanefa kosa zay kosa miteny hoe mba aleo kosa zavatra zavatra nahazahoan-dalana no tena ampiasaina satria mety ho loza ndray le izy mantsy raha hoe samy hivarotra sy hanao daholo ny olona rehetra de atao malalaka. Mitovy ihany amin'ity ty zavatra entinay amin'ity resaka tolo-dalana ty hoe zavatra tokony ho ara-dalana sy zavatra voafehy zany no tokony ho atao amin'le Toerana fivarotana fanafody fa tsy hoe zavatra malalaka baranahana izany. Hum. Eny ary. Ah, omeko anjara fitenenana iray avy angamba ianareo an, hitondrana hafatra. Mety ho an'ny mpanjifa. Mety ho an'ny depo, ny depositaire. Mety ho an'ny solombavambahoaka. Izay mba hafatra izany an, hamarananareo ny fandaharana. Milohan'ny hanomezanareo an'izay hafatra izay an, dia. Mba misy fangatahana kely izany izy ity avy amin'ny vahoaka satria fantatry ny vahoaka hoe ianareo no vahiny koa dia angamba tsy mila hoe valiny fa mba fangatahana eo amin'ny resaka hoe pharmacie de garde izany e! Mba ezao jerena kely ihany satria tena sahirana ilay vahoaka ary misy moa amin'ilay affichage kely fomba fiasanareo izay hoe ity ny numéro an'ny pharmacie de garde ary an! dia matetika lisy tsy misy na tsy mandeha na matory mihitsy ilay olona hitanareo moa ny fahasalamana indraindray amin'ny alina dia raha mba azo atao Mba amina folo kilometatra mba mba misy garde à rail zany fa de misy garde à rail ao ampitatafika tsy misy tson dray raha tsy any andoharano fotsy a tenareo ihany fahasahiranaka de zay mba fangatahany vahoaka nampitaina taminy tena ary ny tena ihany koa anisany victime anizany moa de mba apitianareo kely ngamba zay pharmacie de garde zay faharoa Zay moa zao anao pilote amle hoe projet ado haza maika zany e! Henoy tsara le resultat anle travaux le pilotage io de mbamzay tsika miaraka manolo sy miaraka mandroso satria fahasalamaombahoaka no tadiavintsika de dao tsika hiaraka hitantana aza mifanipipatipaka aza mifanao takitaky leo fa hiaraka mitantana ary hiaraka tohana avy amin'ny fanjakana mba ho fanatsarana ny fi installation anay any amin'ireo zone izay mbola tena hita hoe tsisy farmasiana ary mila farmasiana. Efa tena mihezaka izahay amin'izany lafiny izany mitondra an'ilay asanay any any akaiky vahoaka any amin'ny toerana izay mbola tsy misy farmasiana mba manantena izany izahay hoe. mba misy action an'ny fanjakana amin'ny resaka ohatra hoe infrastructure économique, resaka lalana, mba mba mba mba manohy an'le ezaka nampianatra anay teny Ankatso. Misaotra tompoko. Fa amin'ny resaka kely an'izay ianao tsy fantako, tsy haiko fa misy olona anankiray mety mpandraharaha mpanambola anankiray hoe za hanokatra pharmacie. Pharmacie mihitsy no sokafiko eto amin'ity tanàna ity an! Fa za tsy pharmacien, fa za mpiasa vola fotsiny an! Dia miantso an'i Muriel aho ohatra hoe, za hanokatra pharmacie an, misy fodrafitrasa hampiasa vola fa ianao mba miantso aho. Mety azo atao ve izany zavatra izany sa? Ny resaka famatsiam-bola hoe ho an'ny jeune pharmacien? An! an! Hoe tiana hanokatra pharmacie aho izany, za manam-bola fa za tsy nianatra pharmacie toa anao. fa ianao atsoko hiasa ao amin'ilay farmasiako hoe io ny farmasiako dia amby ianao fa karamaiko ny asa ao ireo ny far sa hoe tsy maintsy farmasianina ihany ny afaka manokatra farmasia? Tena farmasianina ihany no afaka manokatra farmasia ary maro ny namako afaka miara mi-rejoindre izay teny izay hoe tsy misy maniry an'izany hoe ho anokatra ho an'olon-kafa fotsiny izy. Angamba niezaka teto izay nanazava hoe sarobidy loatra ilay fahasalamam-bahoaka, sarobidy ilay aina, tsy voavidim-bola moa izany ny fahasalamana fa samy maniry ho salama daholo ny olona rehetrarehetra. Izay no mahatonga an'ilay hoe ny fandaniana an'ity lalàna ity dia Tsy tokony ho maimaika be ohatran'io izany ilay izy an! Ary ny ezaka izay teto angamba naneho hevitra hoe raha io fotsiny an dia misy zavatra mandringa an, misy zavatra tsy mety an! Fa kosa misokatra angambany an ny zavatra nolazainay rehetra rehetra teto hoe misy an dinika ambony latabatra boribory an izay iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, iarahana amin'ireo olom-boafidy an! Tokony atao izany mba ahitana ny hoe inona ny tena politikan'ny famatsiam-panafody sy ny fahasalamana ho ataontsika satria ny zavatra hotapahana anie tsy resaka androany e fa tokony hoe ho an'ny taona maromaro ho avy ka angamba sarobidy loatra ny izany rehetrarehetra izany tsy tokony ho ataontsika maimaika fa tokony ho atao ampandinihana tsara dia angambany Maniry ny handroso na ny farmasiana na maniry handroso koa angamba ny depot de medicament, ny depositaire-na fanafody an. Fanjakana indrindrindrindra angamba no mba maniry fandrosoana ihany koa ka raha fandrosoana no ilaina dia aleo dinihantsika tsara hoe izao no mampety an'ity zavatra ity fa tsy atao maimaika. Misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra anareo telo mianadahy mianaka Nanakin'asainy ny fandaharana ho amin'ity alina ity toy ny nataoko moa tamin'ireo vahiny depositaires izay tonga teto amiko dia mba apetrako ihany koa hoe raha manome sehatra anareo ny Real TV Madagasikara ka hanao débat face à face eto ianareo vonona ve ianareo avao amin'ny farmasianina tompoko? Tsaratsara angambany an! Mihaona izay an! Manao resaka milamina. Satria rehefa manao débat izany manko any an, lasa karazana hoe show le izy. Dia hoe mila maresy andro any an, mila mandresy lahatra mafimafy. Tsy izay le tanjona. Le tanjona izany an, hoe hanao vision hoe inona ny santé ilain'i Madagasikara dans les dix, vingt ans à venir. Donc atao milamina io an, hidirana any amin'ny. Farany lalina any io satria rehefa miresaka miaraka amin'ilay mpanjifa fanafody izany, ilay mpikirakira fanafody dia misy zavatra itambarany. Dia eo koa ilay mpanao lalàna ohatra hoe ireo députés ireo miaraka mandinika miaraka aminay dia milamina ilay izy. Fa rehefa tonga aty amin'ny plateau mantsy mety misy